Vinden jullie ervan dat jullie nu met een echte vluchteling hebben gesproken? Ja, ik vind het op zich best wel cool, maar ik vind het ook eh, bijzonder dat ik iemand kan spreken die echt zoiets heeft meegemaakt. Want je ziet het altijd op tv, maar je, eh, ja, je, je leert het nooit, maar echt. Hoe iemand echt zo eh, is in een persoon. En is Galit anders dan het idee van de vluchteling die jullie hadden? Ja, ja, is heel cool. Nou, hij is wel rappen. Ja. <laughs> gaat ook heel positief en definitief. Ja, ja. ja. Ik had echt heel veel niet verwacht dat ze echt heel verdrietig en zo zijn. Maar hij kijkt gewoon naar de toekomst en eh, dat is ja. Dus, eh, nou, maar dat was ook, ze vond het ook heel makkelijk om hun verhaal te vertellen, maar dat had ik ook niet verwacht. Nee, ik dacht dat ze meer bij dat we niet over willen praten. Ja, ja. En inderdaad positief in het leven staan. Want ja, tuurlijk is er heel veel ellende. Maar het is ook goed om naar de toekomst te kijken. Ja. Ja, en Galit, hoe vind je het om dit te doen? Ik vind het heel mooi. Ja? <laughs> ik vind het prachtig. Uh, eh, yeah, eh, answering the questions with the people. And I find it also a eh, short time, yeah. maybe because we are uh, having a lot of people there and maybe they have a lot of questions. But hopefully next time maybe we can have a good time. Maybe we can share some something with them or other questions. Yeah. Yeah, absolutely. I really hope all of you that you can get a good marks in the school and study hard because yeah. you can achieve what you want. Just focus on your goal. Yeah. <laughs> Wijze woorden.